hello everybody and welcome to a new video here we have a new uh, giveaway video guys نجم نقولوا 1k giveaway video so ندخلوا في الموضوع تو uh, الجيفاواي مش يكون اول حاجه على ثلاثه انفر dragon yellow وثلاثه uh, سيز اكستريم 2 واربعه بارتنر تشويس باكج دي ال سي فاوند باكج سو هاو تو جوين تمشي تعمل check لذيا then uh, I got my entry uh, تنزل على ذي تطلع لك connect with your YouTube وتكملها second لازمك تعمل سبسكرايب آه، للشانل في باو تعمل subscribe و chaine عبد الحليم وتشانل نتاعي سبسكرايب كلوز تو 1 كي جايز ثانكس فور ذا سبورت يا لازمك آه، تعمل check هذيا وتعمل subscribe ليا ولفباو وعبد الحليم كان انت معاك وربح وانت ما عملت subscribe لل channel نتاعي ونتاع فباو ونتاع عبد الحليم you are not gonna be the winner so anyway good luck for all so هكا وصلنا الفيديو ما عليك نقول لكم لايك عبر رايك في الكومنتات بيس ملتقانا في الفيديو الجاي Girl, you know I'm tired with the game. I know that you stay at home, wishing I changed. I can never change, girl, you know these streets raised me. I've been on the road, I feel the hate, it don't phase me. Yeah. Girl, you know I'm tired with the game. I know